Всем привет, короче, это мы, мы Твери, я мы даже не знаем где, это, наверное, далеко от Москвы. А, в общем, мы приехали сюда. Да, это Тверь. Мы приехали сюда на ласточке по билетам. А, дали в общей сложности больше тысячи рублей туда-обратно. Ну, в принципе, в духе бродяжничества, я считаю. Конечно, билеты все есть. Мы приехали сюда, знаете, зачем? А, затем, чтобы хлопнуть пуск колейки. Сейчас мы потратим еще рублей 100 на маршрутку и хопнем 6 километров после колейки. Давай, пошли. Это на ну, товарных поездах по Твери. Один, один, да. Спасибо. Так, ну и все. у нас начинается небольшой такой дух бродяжничества. Мы в лесу. Нам идти 3 километра по лесу. Но это определенно того стоит. Потому что я, я уже чувствую запах этого бродяжничества. Да, сейчас от э, Freight Train хопнем. <laughs> Посторонним проход запрещен, идет с видеонаблюдения. Ничего, его на дерево, что ли, повесили? Да, ну, нет. Да, вот вагоны. едет тепловоз. Тепловоз? Может, подцеплять сейчас их будет? Еще странно, вагоны-то пустые. Он, наверное, сначала на заполнение идет. Давай-ка сядем. Давай-ка, точнее, вообще уйдем отсюда. Так. Ах, эта сука с вагонами уже едет. Бля, ну это усложняет ситуацию. Я-то думал, они по станции что-то будут оборачиваться. На ходу, думаешь, сможем? нормально, нет. Стой, стой, камер нигде нету, вроде не висит. Нормально, но ты же видишь, там нет ни подножек, ни хуя вообще. Да. Будет сложно. Короче, вот у нас сейчас эксперимент а, в духе бродяжничества. Так, камер нигде нету. Давай, вот, да, за последний вагон, предположим. Да, она шатается. Бежишь за ним. Ну да, если сбоку. Типа ты бежишь, бежишь вот так вот и ногу на колесную пару, да? Ну можно и так. Ну не надо на колесную пару. Нет, не на саму пару, а вот, вот например, сюда. Давай вон вагон, смотри, сколько заброшенных. Это идеальный баян. Тут мы и расположимся. Короче, пацаны, у нас сейчас чуть ли не запал был, а чуть ли не побега от охраны. <coughs> Мы еле унесли ноги. <coughs> Вот сейчас нашли, короче, заброшенные вагоны. А, будем тут а, ну, лагерь разбивать в духе бродяжничества. Вот. Смотрите, какой дозатор. Узкоколейный, раздолбанный дозатор. Там свисток дали? Нет, там матрица колейная. Давай. Все равно, когда будет ехать, Короче, есть Вот сюда. А, вот так Так. Но ну, мы бежим. Будет, блядь, неудобно. неудобно. Или можно бежать вот так вот. То есть один сначала должен выпрыгнуть, а потом второй, потому что мы двоих здесь места не хватит. Да, ты можешь сюда под ногами Да, короче, так бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Блять, нет, не, это уже слишком. Давай, короче, ты пытаешься его догнать сзади, а я пытаюсь сбоку. Давай. Сбоку не получится, я тогда сзади подстроить. я там заебался. Неудобно. Блять, я тоже на. Там же их двое. Он, он меня видел. Да? Да. Поэтому, может, я тормозил. Пропали сбоку, никто там не, не стоит. Нет. Нету? опячина. Там мы идем. Не знаю. Все, на тебя походу, я карту открою. Ух ты! Ничего себе! Здесь остатки древней цивилизации. Блин, это типа тверская болезнь такая на всех э, засанных объектах ставить вот эту табличку, ведется видеонаблюдение. Я боюсь даже представить, где, куда они камеры здесь поставили. Ну что же, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте это видео в избранное, э, репостите его ВКонтакте, подписывайтесь в Инстаграме, читайте меня в Телеграме, шлите смс -ки. Также не забывайте про электронную почту. Деньги на лечение скидывайте на Яндекс. А еще читайте мой ЖЖ. <laughs> Также не забываем то, что я есть на Яху и в Скайпе. На этом все. На этом все. А, не забывайте ставить лайки, также обязательно подписываться на канал, добавлять видео в избранное. Ну, впрочем, я это повторил, но еще раз на всякий случай, вдруг мои подписчики не уловили. А. РФМС я уже сказал, да? Да. Такая получилась поездочка в духе бродяжничества, но в то же время и влог. Я надеюсь, вам всем очень понравилось. В общем, в этот раз почти обошлось без побега от охраны. Опять эти тупые автоматчики. Но мы-то знаем, что мы круче них бегаем, поэтому нас не поймали. Все.